como el hielo. Somos llegas todos con el arco hacia la luz. Somos llegas con mi fuerza te atravesaré. en los vitales El joven pronto tomará esa espada. Quien, quien solo se lamenta en la nada no puede cambiar este mundo podrido. El joven pronto tomará la espada negra el odio y la ira serán armas de doble filo. Sé que este chico algún día enfrentará su destino. Si tú buscas esa luz, algo de tu parte ofrecerás. Será en Le temes a la oscuridad.